Nazio batuen txosten berri batek dioenez, aldaketa klimatikoaren eraginak saietxe zinak ez ezik handituz Munduko eunka zientzialarik aurkikuntza hauek partekatu dituzte klima aldaketaren ondorioi dagokionez handienak direnak gaur arte. Hainbat iPhone nahi dute Apple ekortaintzea sakelako modelo zaharrak moteltzea. Teknologia burua hainbat auzitara ditua izan da zaharkitze programatu izeneko jardunbide hauen